And this Swarup was printed by Chatra Singh Jeevan Singh. Is very, uh, very dodgy, very uh, uh, um, printer who's, who's uh, many times um, you know people have tried to boycott them and, and, and try to stop them. Um, doing many disrespect to Guru Granth Sahib Ji in their, in their printing and publishing. ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਚ- ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਇਸ printed by this this very dodgy company ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ the one take a hukam language is shabd flows. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ flows you know this is the same shabd. when i turned over the ang ang is respected word page page, ang ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਨਾ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ang ਦੂਸਰੇ ਦਾ kita, ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ and this flow ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ is ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਾ ਕੀਤਾ turned over then a turn back over ਫੇਰ ਵੀ ਮੋੜ ਫਲੋ ਠੀਕ ਲੱਗ ਸੰਗਤ ਕੈਂਪ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ so then a look at the top at the top you will find page number page reference ਮੈਂ ਆਗਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਾਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰ just for argument sake let's say imagine B ਅੰਗਾ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ then I had to take another ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਫੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ and then I apologize to sangat ਨਾ ਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚ ਐਰਰ ਆ ਤੇ literally it just it, whoever made it, the publishers, they just say, quick, quick, quick, here you go, that's Guru Granth Sahib Very careless. So I said, they kept the Sachkhand, Guru Prakash, Makarnakurihun. So these were some of the mistakes that are being done by the publishers. So what happens? Shromi committee said, look, we need to regulate this. We need to regulate this. They're not stopping. Even though we passed, as he passed on the that this should not be published, nor should it be Prakash and the Gurdwara. Do you know what guys, we are now going to start publishing this. without any pass ਕੋਈ resolution ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ print ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣਾ ਆ why because now you combine them from us ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ don't buy from buy from us ਨਾ ਸੌਂਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਨੀ ਮਨੀ ਮਨੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਉਹਦਾ ਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿ ਸੌਂਗ ਵੀ ਮਨੀ ਮਨੀ ਇਹ ਮਨੀ ਮਨੀ ਆ ਦੇ ਮੇਡ ਇਟ ਅੱਜ ਵੀ but there's a big scandal ਸਕੈਂਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਹਿਲੀ photo where is photo Shri Darbar Sahib ਅੱਛਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ which form of Guru Granth Sahib Ji is it? Achha, but if there's not, if they are the ones publishing, who publish kar rahe hai, Padshir, so what's wrong with, with putting Padshir there? Can you see? when you go downstairs, main matha tekan, utte bhi ladi vaarya. When you go to a patak sar, utte bhi ladi vaarya. When you go to Gurtek Bahadur Pass, the star dal de, utte bhi ladi vaarya. When you go to the main gurdwara, they are ladi vaar. So why have they not done Padshet when they themselves have started to publish this? And you want talk on? with the luck of? What the luck of? ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ main ਆ ਜਿਹਦਾ ਬਡਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪੰਜੇ ਬਾਸ਼ ਪੰਜੇ ਬਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਾਈ ਨਾ ਪਦ ਸੇ ਕਿਉਂ They- they are afraid of doing it. They know what's ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ origignal ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ authentic ਚੀਜ਼ ਆ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ authentic ਅਸੀਂ ਆਈ ਰੱਖਣਾ ਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ this one we fit you do this yeah no way ਕੋਲ ਕਰੋ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ same in every gurdwara same Guru Granth Sahib ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਕੀਪ ਆਫੈਂਟਡ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੱਖੋ this is was happened big scandal so they knew this ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਸ ਫਾਈਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਲਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਤ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਅੱਜ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜੀ ਆਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ so one thing is Guru Sahib ਆਪ ਰਿਵੀਅਰਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਅਨਾਲਿਜ਼ਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜੋ Gurmukhi is always written in Loriwal, Punjabi is written in Hanji. You can have translation of Guru Granth Sahib Ji. Ek aadra heta heta photo hai. It's a Guru Granth Sahib Ji written in Urdu. Nothing wrong with that. Urdu ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ. So that's a translation. Nothing wrong with that. We would give full respect to this as well. ਉਹਨੂੰ respect ਪੂਰੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? There's a translation. Even though it's a, we give it full respect Full है full However, it doesn't mean that we do the Prakash and the main Davan that we would say this is our Guru Granth Sahib Ji. ठीक Would you read from it? You would give it as maximum respect. Jinnah respect only thodi hai. But we would realize that there main sorry Guru, there Guru Gurti was given was the one which is in Guru Mukhyand. Is, is that the words are the words are not translated there, right? It's just that the sounds are written in a different. ये तो मेरे ख्याल है इधर जिधर हिंदी गुटका साहब इस तरह है. हाँ. ऊपरला जरा या आप सब everybody knows. anybody knows Uh, Espanola. ਹਾਂ ਇਸ ਪਰ ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ yeah so it's original ਗੁਰਮੁਖੀ on one side They never gonna do this. and then it's set english ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੋਗੀ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ origignal ਬਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜ ਛੇਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੋਮਨਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ so again for learning was there. There's nothing wrong with that. Guru, Guru spoke the language. However, we would all agree that, that we that won't have the Guru status. You Guru Darjani Milda is a translation. Same with you this is a below is this English translation of Guru Granth Sahib Again, respect worthy, but we not we don't do Prakash in the Gurdwara, we don't install it on the on the takht of the Gurdwara. Also a compliment saying that the, the picture at the very top, that, that cannot be in one jil either. Okay. Oh, no, very good. So translations also, thanks Arden Kabirji, should not be in one binding cover. There should be in small volumes. Typically one in volume one or two or four parts. That's a good point to add. Thank you for the Kabirji. Ajwai Guru, Ajwai Guru. This is the points I'm sharing with you. Some cards that Guru Kaun hai. Ek book hai. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਇਸ ਇਸ ਸ਼ੋਰਟ ਇਸ ਇਸ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ to know what's happening Waheguru ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਯੋਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈਟਰ ਜੇ if anybody is feeling star is stuffy window ਖੋਲ ਲੋ ਅੱਛਾ ਸੋ there can be many mistakes in the printing of Padshah. Padshah ਦੇ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ there's a possibility more now these are few examples given So um, let's take the second example. Sorry for those who can't read Gurmukhi. So the first example, ਪਹਿਲਾ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਚਾਰ paani tota ਤੋਤਾ khe, ਖੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ is ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ but you can have two different version of this pankti so you can say utras utras khe or you can say utar sukhe Can you see? you can divide, you can add the, you can divide the words at two different points. Uh, let's take uh, uh another example. Um, sab कीमत में uh, So sab कीमत. But actually, if you divide the word at uh, a different point, it can become sab कीमत, and it totally changes. I'm क्या on that. है? The person that's reading the part, they make the mistakes. And we are not perfect. Guru Bhakshana, you know, that's fine. We make the mistakes, we try to learn. No one's perfect. But now, we've added our, our thinking to Guru Granth Sahib Ji by ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯੂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ realize thank you but now it's actually been printed so actually sometimes you can say there's galtiyan in the in the in the the printing of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Okay, this is the Panthi. I'm just going to show one quick example and move on. अच्छा, ये पंक्ति की है? ठीक है। ਅਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਦ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸਾਇਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਐਵਰੀ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ those who can read Gurmukhi pay attention ਕਰੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ now the same ਸਰੂਪ So the uh, same angle, sorry, same angle of Guru Granth Sahib Ji, but it's a different version of Guru Granth Sahib Ji Padashet. Hanji? Can you see? Can you see there's a small difference at okay. Hanji Virji? Why are the, if you go back to the last picture, why are, are these not standardized loops? Because the they're ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲਏ ਸੀ because they're coming up in different positions, right? Ha, ha, ha, ha. Because otherwise the the 1430 angs was standardized, right? ਇਹ ਉਸ uh, that was afterwards ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ but because that's what I'm saying but early publishers this has to be much earlier right ਹਾਂ the early publishers yeah that, so that's another thing The Guru Granth has been uh, standardized into 1430 angs before that you can have more more or less 150, ਵੀਰ ਜੀ they were standardized in the Shiromani committee but if you got Jatha Singh Ji ਹਾਂ so it but now they're all 14 Horn Hag, Horn, Horn standardized. So just very quickly, so which which Guru Granth Sahib do you follow? This one or this one? ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ which one we have picked one ਹੁਣ ਜਦ ਆ ਸਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ oh we can if it was very hard ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ can you see so sometimes not black and white ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ So Nariwal sloop is written by Guru Sahib Ji. There can only be one Guru. Guru Maharaj gave Gurgadi to Guru. In you see the then suddenly six decide, you know what, we feel like changing. Do you know what Guru said? Guruji, we don't like your roop. We've decided, you know what, okay, think let's let's just drop the dastar and you know what, let's just drop the kirpan. This is our physical Guru, our Guru Sahib. Scream out the cause of the surgery was Kirpan code. We don't wear Kirpan anymore. We're going to change. We're going to change things, modern lives. We're not going to wear Kashara anymore. Sroop are the But that's, you can see that how we're changing the sroop of Guru Granth Sahib Ji. ਨਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ only the ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ when the whole Sikh contingent only they can make a collective decision which which is concerning the Panth, not one organization, neither Shromani Committee, SGPC, nor any one uh, particular organization. So that's, but that was never done for, well, for Padshir when it's printed. Now there's a difference in the, in the Sikhi character of today's Granthis. In the past, you, the people who read from Guru Granth Sahib Ji, I know Guru Mukhtiyare, that they, have read, they haven't had Santhya meaning they haven't had training in reading Ladiwar. How will they read Ladiwar part? Why? Guru Di Bakshish. Someone said, ਬੈਠੋ ਤਾਬੇ ਤੇ read. ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, I don't know. ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ. ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ. He said, someone sat there and they're sitting there in fear. Oh gosh, I hope I don't, I don't make a mistake. But ਹੁੰਦਾ ਸੀ, you are you sitting in fear. That I hope I don't make a mistake. You're sitting in fear there. You're sitting in awe there. And ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹੈਗੇ they've not had training but they can read very well. ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. The other side is others would have to have training. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ with this what happens is that those who read from Ladiwar usually they would have to be you, you're more fearful of making a mistake. You have to concentrate because if you look upward, you might lose where you're reading. When you see concentration, JD. So generally speaking, the people who, in the past, we all agreed that the Granthis, Pracharaks, were of higher moral character. Yeah, we all good in the past. Yeah. But today, scandals upon scandals, and sad to say, normal Punjabis, if, they if you say Amar Shako, you know what they'll get? ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਰੂਮ ਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੀਪਲ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਪਨ examples and this is why because today you just need to not read Punjabi you can just if you can't find a job guess what come to the gurdwara and this is happening these are multiple akhand parts If it's Narivar, they would have perhaps are, are not, are not there are multiple counterparts. But again, you can just have these, you don't have particularly trained people. And the whole thing, our respect and reverence for Guru Granth Sahib Ji has, has declined. So that's just something just to bring to attention. Can you Guru, Okay, Guru Vaheguru, Guru, just to, just to just to add to this this is um ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਆਪਣੇ 2003 ਦੀ ਆ 2003 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ's letter and in this letter is signed by uh, Gurcharan Singh Tora who is the president of the STPC in this is, is written that in all the Gurdwara Sahibs S- This is for around Harmandir Sahib. Harmandir Sahib, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ in the components of Harmandir Sahib ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਸੂਫੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ Yog Prabandh Kita ਜਾਵੇ and all these gurdwaras within the sanctum of Harmandir Sahib should be ladivar prakash Granthi saying that he comes, carry on, then there are different other things, you know, they have to wear churidar pajami, they have to wear chitta kurta, um, they have to wear the kirpan on top of their clothes, and so on. So this is recently as well, they have reinforced that within the complex of Golden Temple, Majan, just for those who are Azir Mandar Sahib Abdabad, that it should all be Ladi or Guru Granth Sahib Ji, wherever this, where this Prakash. But why, why are you selling Padashir then? Can you see the, the issue there? So this is ongoing. We're going to move on now. ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾ ਫੀਲ ਆ changing Guru we decided to change Guru Coca Cola never change Coke Coca Cola ਨੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਨੈਕਸਟ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ um this morning sorry this morning में थोड़ा जब मेरे मन च कोई आइडिया आ गया सो दैट्स व्हाई मैं बैटर भाई साहब देखते आई मेरे मन च यकदम आ गया तो फौरन आवाज बक्स देता so I just want to share this This is a organized Tat Gurmat Parvar, the top picture there. You can see that. Tat Gurmat Parvar, they have published a Nitne and Gutkasa. Nitne means your daily prayers. Eh? Nitro is the body, your daily prayers, prayer book. Nitne and the Gutkasa Shapaya. And you know what? is different to the Nithanim that we did this morning. Because they've decided to publish a Nithanim Gotaka, which doesn't include any body of Guru Gobind Singh Ji. And they said, you know what? Our Guru is Guru Granth Sahib Ji. Everybody agree? Sade Guru Kaun hai? So, Asi Ui Nithanim Karna, which is in Guru Granth Sahib Ji. ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਦੇ ਹੈਵ ਥੀਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ They ਹੋਇਆ ਦੇ ਹੈਵ ਥੀਸ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ So what they've done is they have now changed Nithanim. That was Nithanim Barnia, you'll find. Kiri Barnia? These are in the first 13 ang of Guru Granth Sahib The first 13 ang of Guru Granth Sahib is a Nithanim section. What is Priya Pella? Japji Sahib, Sodarda part, the evening part, and. Yeah, all of that, Gutka. about you? ਘੱਟ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬਸ ਜੱਗੀ ਪਾਠ ਕਰ ਮੁੰਜਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗੇਮ ਸੁਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸੌ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨਿਤ ਨਿਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ it's good so these people ਆ ਪੀਪਲ ਆਫ ਆਗਨੋਸ and then oh falling on from ਦਾ this is from my news article ਮਈ 22 2009 Finland heretics to be summoned by Akal Taksa for violating Hukum. ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਤੁਰੇ ਦਿਨ ਮਿੰਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਅਰਦਾਸ they've changed ਅਰਦਾਸ did know that ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ the first paragraph of ਅਰਦਾਸ who is it written by ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਇਸ ਪੰਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ the ਪੰਥ collector is the ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ oh but we don't like some of the words in here ਪਗੋਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ some of you have a phobia ਪਗੋਤੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ oh but one thing is that they didn't change ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪਗੋ ਪਗੋਤੀ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ That happened locally here too. oh it happened here as well okay About a month ago I had a, a non-courage Simon program. huh Uncle, he did our class twice. He didn't say Pagoti. what did he say you know Vagu Vagu Simon. ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਥਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਪੈ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ That's the same thing. The sword was kicked out of the platform. ਅੱਛਾ But, Can you see what's happening? Veerji mentioned this, Prabhu Simran Singh ji mentioned this. And it's happening here. ਕਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। If we're going to stay asleep, Sikhi in 100 years time will be unrecognizable. And those who stayed asleep, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, they will be to blame as well. ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, you know who, who was he? What does Sher Muhammad Khan just gives him कौन सी? मलेरकोटला का नवाब। पता कि किस हम मलेरकोट नवाब? नहीं नहीं the सत्य रहते। He stood up for the Sahibzade. of the. sorry, jaagde He stood up for the Sahibzade. Remember the movie He goes, you killed these kid, these children. And he said, no, this is wrong. It's against humanity. Insaniyat ke khilaf hai. Hadana. He protests. Det här har jag, det här har jag. He protested, he walked out. He couldn't stop Wazir Khan, stop ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ he only protested. ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਣਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ if you don't even speak up ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਹੈ ਧਰਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ this is what ਧਰਮ is about speaking the truth and if we stay quiet it's not my problem Bob is said to do Simran and do Nithanim. That's what is all about. Amar Shakti, we just wake up in the morning, do Simran, Nithanim, and then we just carry on our normal lives. Sikhi is just for morning. Swetan, our Sikhi, our Guru a slot day, a taught us schedule, a slot day. Nay, we have a bigger responsibility. And if we don't take, if we don't stand up, if we don't at least say Hala Nara and say I protest. Even no, just I protest. Takani, not even bringing good change, six nerve takke the not with by force. Takke the pyar the army. because otherwise it is not very successful ਕੋਈ ਦੇਖੋਗੇ ਧੱਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਉਪਸੇ successful Guru? ਹੁੰਦਾ Guru? Waheguru Waheguru so they change the laws they take up the words which they don't like but again these words come in Guru Granth Sahib as well. so ਕਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ change this as well कहाँ जी हाँ So Bani Guru Granth Sahib ji, Shiv ke Bani lagyo Shiv comes in, Guru Granth Sahib ji, Kanya Deshavad, this is wrong Shabd, this is be, nahi, Shiv does not mean the Hindu god, the Hindu god, his name is Mahadev. Mahadev ko catch Sada Shiv, Nirankar ka Jitna Dev, one who goes Mahadev Shiv, he doesn't know who God is, Shiv is God. ਅੱਛਾ ਨਾ ਆਪ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ video if you wish you can all tell you the an and you can have look on YouTube this this individual ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ ਹੀ ਸੇਸ ਦ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਐਂਡ ਥਿਸ ਵਾਸ ਇਨ 2010 ਪਰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਹੀ ਅਰਾਈਵਡ ਇਹ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ someone called Amarjit Singh Halwara ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮੈਂ ਜੋ ਮੂਵੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾ ਮੂਵੀ ਆਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂ ਦਾ ਓਕੇ ਯਾਰ ਬਾਕੀ you can verify I give you the link more ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ I was listening to this morning just to just to make sure that what I say is accurate. He said he went to Amar Sanjakanda, he just had I think he had an operation or something and he just wanted to go page, present himself to Panj Pyare, operation ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ. already Amartai, Amar Shakya. When he goes to Amar Sanchar, the Panj Pyare there, they announced that in this Amar Sanchar, we're going to do things slightly different. Oh wow, we like change, don't we? Woo, exciting. <laughs> not really. Can we are not going to read Panj Baniya. We are only going to read ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ we are not going to read any which is attributed to Sri Guru Gobind Singh Ji. If anybody disagrees with this, anybody who does, who does not wish to participate in this Amrit you are welcome to walk away. हम he is in a mindset, you know, wow, and I think if that happened, God forbid, sometimes person's not that alert to take action, because you're so excited to take Amrit, कई वाली बंदा guard down he participated in the Amr Sanchar, but then realized afterwards what happened. Baad which realized that He goes even in Ardas, they changed uh, Pritham uh, Satanam they changed it, or in the Satanam Vyadra or something, it's mentioned in there. So, do baar in Amrta banaya, baad dan, panj, five, and also they changed the Ardas as well. Now, also, just to let you know, the Tata Gurmat Parvar is so funny, the guy, was not funny, his fun was sickening. The guy who's doing the, the talk, he goes, he's presenting this uh, launch of this Gurkhas, and he goes, ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅ, ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਡ ਬੈਡ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ so I decided to to come up with an ardas as well so don't worry guys ਕਿ ਸਟੂਡ ਟੂ ਨਿਤ ਨੇ ਬਣਾ so this is happening underneath right ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰ ਯੂ ਵਨ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ are you five bani Sikh how many prayers you do last year came to us very good four day with seven rupees last year came here to Canada camp ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਮ ਟੂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਥਾਂ ਜਸਟ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਸ਼ਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੰਗਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਡੋਟ ਬਲੀਵ ਇਨ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਬਸਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਖੋੜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਰ ਸ਼ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ And when asked, why don't you read Dasam Bani? My mom, my mom said so. <laughs> what did your guru say so? Guru ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ Can you see there some Sikhs they ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ told them ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਰਹਿ ਰਾਸ in evening 16 in the eve before you go to sleep sad to say within within the ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਆ they decide to do only Japji's other part. ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਮਿਲਿਆ recently. ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾ ਵੰਡਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੂ ਯੂ ਨਿਤਨੇਮ ਪੁੱਤ ਸਾਰ ਡੂ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀ in the morning I do Japji Sahib ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ So what dear God, we say well done to those brothers and sisters. But ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰਸ਼ਾ ਕਿ you should be or how many ਬਾਣੀਆਂ were you told by ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਆ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ ਦੱਸੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪਰ ਪੰਜ ਪਾੜੇ ਉਸ ਸੈਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਰ If you can't do any of the Bani, just do Japji Sahib. ਹੈ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਆ but this is very scary ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਐਂਡ ਗਾਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਕਮਿੰਗ new to Sikhi they say which one is the real Sikhi which one is the real Sikh ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇਂ ਸੇਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ people pretend to be the Guru 22 ਬੰਦੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਸੇਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਯੂ ਆਪਣੇ I right these very difficult and if we do we wake up and if we become lazy become lazy ਅਸੀਂ ਸਮਟੀ ਲੇਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਰਹਿਰਾ ਸਪਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਯਾ ਆਈ ਡੂ ਸਪੋਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਅਮਰਜੋਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੋਸ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਤੇ Waheguru Waheguru just in our evidence ਬਾਬਾ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ Khalsa camp we brace everything on Gurbani ਦਾ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਦੋਸ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਆਰ ਅਨਿਤ ਨੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਫ্রম ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੀ ਗੋ Guru Tegh Bahadur ji had and took to Anandpur Sahib ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਪ ਜਾਗ ਸਵਈਏ ਚੋਪੇ ਆਨੰਦ ਕੋ ਪਾਰ ਸੋ ਪਹਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰੀਜੈ ਨਾ ਜਿਸ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ use to make him power um to take a few moments just a few other things ਅੱਛਾ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਆ ਕਿਨਾਂ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਇਮੇਜਸ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਰੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ it was on the fruit on the on the hit the ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਦਾ real picture of Guru Nanak is this bani ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ some of them made in China that's why it looks like ਚਾਈਨੀਜ਼ੀ ਸੌਰੀ ਯੈਸ ਟੋਪੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਕਦ ਹੈਟ ਅੰਜੀ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਮ ਕੋਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਟ ਵੀਜੀ ਸੇ ਸਮਾਇਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਇਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜੀਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ this is not my Guru Nanak Guru Nanak never made images of himself and sold them to people. ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੇਅਰਸ ਮਾਈ ਪਿਕਚਰ ਟੰਗਿਆ ਕਰੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਆ ਟੈਂਪ ਯਾ ਥੈਂਕਸ ਯਾ take my picture here and ਟੰਗੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ this is my eternal picture main tenu hi photo apni bana dunga i'll make you my photo khalsa mero apna roop kuse khnu de you are my photo tu hi meri photo ho so gurbani says gur ki murat man mein lord means picture put the guru's picture in your mind. Okay, so which picture do you pick? Oh, look, that's nice, isn't it? Um, I like, oh, no, no, not these, that, that's too much to read, isn't it? We don't like reading. Acha, oh, I like that picture. That's really nice color scheme there. That's really nice. I mean, I like that. Oh, मैं अपने मार्ग Name, name. लूँगा नहीं नहीं अगे गुरु साहब ने की क्या आया What's next? गुरु का शब्द मंत्र मनमान Oh, that means shabad. Can you notice? Guru Nanak Dev Ji traveled across the known world. Turkey गए, Turkey, Turkey. Janamsaki said Granam, they did exercise, hurting this knee, you could see the bones on the back. And uh, fit see, healthy see. This is look like healthy. ये healthy like the picture. This picture. ਇਹ ਲੁਕਸ all right ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆ ਫੋਟੋ ਇਹ ਫੋਰਵਰਡ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਵਾਂ there's ਇਸ ਪਿਕਚਰ of ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਬਾਲੀ ਇਅਰਿੰਗਸ ਲਿਪਸਟਿਕ ਆਈਬ੍ਰੋ ਕਿੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਚੁੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਧੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ is, is discussed and then in a in ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ 6 6 chains also like a full bring it out ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਦੀ why the artist made this ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ His own mother must look like this, so you justify, look, no, Mata Gujar ko wore lipstick, Mata Gujar ko had earrings, Mata Gujar ko ne wo dastar, Mata Gujar ko jannati ko haar paya This is happening in front of the picture Guru Nanak Dev Ji tying rakhdi. देखो देखो तुसी ना और रखड़ी नाम के हो नाम के मेरे पता नहीं मेरे डेट है सॉरी हां हां नाम की पता तो नहीं अच्छा and people are it's very serious serious yagal ਹੱਥਕੜਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਟਾਈਪ ਪਿਕਚਰਸ ਹੱਥਕੜਾ ਕਰੋ ਜੇ ਜਿਹੀ ਉਹ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ what can you do do what can you put in in place of that ਉਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਲੀ photo with these pictures have we become closer to guru or further away from guru Gurbani ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਇਤਨੇ ਕੋਈ sir real picture of Guru is Guru Bani. What Vaheguru? Vaheguru. Vaheguru. Japnam Singh ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਇਹ ਇਹ ਕੰਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਪਰਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਨਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਅਣਜਾਣ ਕੋ ਜਾਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਔਰ ਨਵੇਂ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਬ੍ਰੈਨਸ ਆ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕੀ ਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਮੀਨਸ ਅਲੱਗ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਅੱਛਾ Can anybody tell me which one here is a sick and which is non-sick? Papa? They're all sick. Acha. I tried to find a picture of Punjabi guy को जीव रहा कि मेरे लंबी आने में काले की फोटो पाते हैं। चलो काला भी सिक हो सकता है। Acha. अच्छा, number one picture. Hands, okay, thumbs up if you think it's sick or thumbs down if you're not sick, if you think you're not sick. Znosi. come out, I'll sort of, I'll we're just going to pause with the fun spice, I'm just going to share something about it. Oh my god, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ variety. ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਕਾ ਕੋ ਵੱਧ ਹੈ 6 ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ so that's if you hear that. Why says that he met somebody. He said that he, he met somebody who um, was a shaver, and he said, "Why can't you do panch pyare seva? You don't have case, So um, that'd be another person charge. You could have um, panch without beard and without the star, so possible. So anyway, I'm not going to make short of it, Lakana. So these are different images, and there's a mixture of different religions in there. ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ is quickly, very quickly, is, the, is number one, is that picture of a Sikh, yes or no? Second, I don't, ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਲੋ religiously okay just some level of cultural Sikh background or not we're not judge you representing somebody's religion. Set third one yeah okay fourth okay at the bottom okay next okay next next ਅੱਛਾ now review them ਜਿਹੜੀ ਪਹਿ- ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਦੱਸ ਹੋਵੇ a muslim I put muslim headdress in google and that's what it comes up ਮੈਂ muslim headdress ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਹ ਪਟਕਾ ਹੈ ਪਟਕਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ I'm not ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ because we're in a one family in a family you can open speak ਨਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ when you're talking to a stranger